Продовжуємо. Продовжуємо грати в Outlast Whistleblower. Будемо бачити, що там далі. Так, мені вже це все не подобається. Є два варіанти, куди йти. Так як я вже починаю привикати, що тут є весь час два варіанти, куди йти. Ага, звідси прийшли. Значить це трошки проще. А, все нормально. Ага, от і оці два варіанти, які я провтикав. Значить, тут можна піти або сюди, або там можна було піти наверх. Так, давайте згадаємо, що там нам треба. Найти якесь там радіо і провірити, чи воно нове, бо якщо воно не цифрове, то цей чувак, яким я граю, то він тупо не зможе з ним нічого зробити. Цифрове радіо нам надо. Портрет членів політбюро. Так, я чую чувака з циркуляркою. Е, я надіюсь, що цей раз повезе і він не буде пхати нас у всякі крематорії і у всяку таку херню. Дуже сильно надіюсь, бо я не хочу ще раз від нього тікати. Я хочу хоча б пороздивлятись хоч щось тут. Якщо сохранення... Та йоп твою мать! Та це вже замахує по стільки раз. Блін, я привик, що в Mass Effect пробілом бігати, блять. І куди, куди від нього тікати? Зараз мільйон тупіків. Мільйон непонятних. Ага, є куди тікати. Головне тримати пер... І що тут так як жирним буде? Да, тут так як жирним. Так, батарейку ще можна не міняти, це стереотип. Якщо вона блимає, то вже міняти. Можна ще пару мінут з нею походити. Ця загадочна сирена, її чути всюди. Так, так, тільки що я побачив червоне світло. Це вже глюк. Я не розумію, ми тут по кругу ходимо, чи що, я взагалі не можу поняти. що тут проходу нема? Є. У мене було два варіанти, чи що, я міг піти і так, і так. Батарейка, нічого собі, за стільки часу нарешті батарейка. Аж самому не вірить. Тут закрито. Да. Значить нам туди. Все-таки лінійність якась тут присутня. Йоп твою мать. А, я думав це той з циркуляркою. Цього нема що боятися. Отключите газ, чтобы получить доступ к шлюзовой камері. Де я той газ тобі відключу? Куда я обійшов? У якісь непонятні вещи. Це документи. Я відкриваю, я їх навіть не читаю. Є щось. Щось є. Хто хоче, той читає. Та цей звук такий. Оцей. Такі ніби десь на заводі на бетон труби желізні попадали. Так, так, так, тут що? Хтось кудись стукає. пробуємо відкрити. О! А, це наш знайомий. Нас не буде трогати. Тепер можна вже аж тепер можна поміняти батарейку. Вот в чому і весь прикол. Нам треба випустити той, перекрити партой. І зараз це чмо знову нападає. Це ж по-любому. Можна і без камери ходити. Так, тут ще щось було. Вірно, тут закрито, звісно. Добре. Йдемо сюди. Так, я якось так странно ввожу камеру. Батарейка є. Нема, зато є якась кнопка. Визова врача. Ось це ще палати для елітних пацієнтів. Там вони могли врача викликати кнопкою. Ну. Серйозні люди відпочивали, можна так сказати, м'ягко. Тут що знову якийсь чувачок вкрається. Тому щось тут зараз має нас налякати. Ні. І що, ніде нема ні одної батарейки. А, я думав це батарейку підняти. Хто стукає? комусь з головою когось проблема. Блін, я не можу привикнути після Mass Effect. Це знов той з циркулярками, да. Значить тут бігати шифтом. Так і що нахер. Тут зайнято. І ще раз пішов ти нахер. Сюда, сюда, вот люк. Давай, а як? Давай, давай, блять. Слава Богу. І що? Ш- Стоп. Якщо я спригну, я попаду то есть, у ту саму кімнату, да? Лиш на інше ліжко. А смисл з того, що я сюди заліз? Ну це прийдеться злізти. А ні, це інша комната. Добре, і куди я попав? Може якісь вікна є відкриті десь. Бо це щось мені не по приколу ходити так. Від хати до хати. Давай, давай, давай, давай! Вот такого. Ах. Йоб твою мать. Хвайся, бо він же ж зараз найде. А, з якого боку, от бачу. І що? Тишина, можна вилазити. Що він там бехкав, значить пробуємо піти сюди. Це вроді би правильний шлях, бо тут є такий прохід. Поки що все добре. А, це надпись показує, що можна під ліжко залізти. Ну це все так просто не пройде. А, все, ми обійшли нормально. Батарейок нема, а батарейки йдуть так, як має бути. Закрито. Що напротив? Нічого цікавого. Так, що за надписи вічні? Це двері закриті, блін. Так. Цей звук був ложний сигнал. Ще одні документи. Документы. Отчет о состоянии пациента проект Вальрідер. Ну блять, ну він же ж Волрайдер. А що писати Вальрідер? Ой. Труболітейний завод. Нравится мне цей звук. Так. Що тут є? Йоп твою мать, що з цими голосами? Він живий? Да. Голос такий був, що аж недобре жити стало. Не батарейки тобі, ніхера, блядь. Кнопка хоч би якась тут нажимається, хоч щось. Смисл з того, що я сюди перся стільки часу. Тут відкривається щось. О. І що? І де я маю відключити цю систему подачі пара цього? Може тут якась... Так, у упра... сохранення. Йоп, твій матір недобре стає після цих сохранень. Зараз далі той урод десь появиться. Батарейок нема. Це що за руки? А, це ці зака... закрутки на зиму, я поняв. А це туди азот залили, щоб підвал не зносити. Того воно таким парообразним виглядом виглядає. Це що? Це вивчали анатомію студенти медичного коледжу. Тут є якась комнатка, чи це коридор. Блін, тут хер пойми куди йти. І було би добре все провірити, бо десь може бути батарейка. Я знов чую. Ну блять, ну та він заїбав, ну це як це так? Та чо ти присідаєш, біжи? Ще й зараз батарейку треба міняти. А я попав у серверну комнату, блін, де ніхера нема, і він як назло на мене. Пробуємо туди по тому коридору. Звідки він прийшов. Так, тут є хоч якісь намеки на якусь втечу, нема. Дальше, ще шукаємо кімнату. Тут є хоч щось? Ні, блядь, я тут був. Він якийсь молодо якось виглядає. Лиш не вбивай мене, бо я знаю, що мені ще один удар. Ну хоч десь. Сука. Ой, значить останні три кімнати там нема смисла забігати, треба йти зразу в якісь оті перші дві справа. Так, зараз я камеру направо і перші дві кімнати. Так, або оця зразу. Провірка. Тут що тут? Поки його ще нема. Блін, фоть з тих треба було менше роздивлятись. Може в той бік є дорога. Вот я щось бачу. Ні, це все це все мелоч. Жизні. Ці двері відкриті, але тут теж тупіки. Давай, давай. То без толку, без толку, то кімната серверна, вот якісь двері. Вот. Це то що треба. Так, я я біжу наугад, закрито су. Тут куди? Я що по кругу бігаю, блядь. Да. І що дальше? Я маю щось знайти, ну та ж не може так бути вічно. Значить так, тут я не бачу нічого, тут. Тут, сука, закрито, блядь. Вот, це двері, ні. Ну а куди? Люк, хоч що-небудь. Тут що? Так, так, так, я не бачу ні люка, нічого. Йоп твою мать, що за маразм. Вот, останні двері, ще на них надія. Ні, тут теж ноль. Короче, ще раз. Так, тут нічого, тут нічого, тут нічого. Сюди. В ці двері можна піти. Так, так, зліва нема дверей, нема. Зліва, зліва щось є. Це не двері. Так, зараз удар в спину. Не встигли. Значить я обіг по кругу. Там, походу, були по центру ще одні двері, в цю серверну. Тут є куди втекти. Тут є, походу, це люк, да. Блять, це не люк. А вот так. Коротше, якщо я зараз не найду куди тікати, то... Чесно, я вже втомився. Куди тікати? Може там якась кнопка, яку треба нажати. Може тут ця кнопка. О, ми Да, та й похер що ти мене ударив, чуєш? Ще останній раз я сюди біжу. Якщо зараз я не найду куди бігти, я вирубаю. Так. Тікай. Ой, блядь. Короче, ясно. Набігався як дурак. То вже якось, наверное, в следующий раз попробую я попасти в нужне місце. Всім пока.